Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Labas, internete. Su jumis vyriška virtuvė. Šiandien vyriškoje virtuvėje yra žuvienių karalius Antanas. Antanai, žuvienių karaliau, ką tu šiandien vyriškoje virtuvėje gaminsi? Tikiuosi ne žuvienę? Ne, šiandien mes gaminsime šamo plovą, šamovą. Pradžiai išsivirsim išfiletų šamo kauliukus buljono. Kiek verdam, Antanai? valandą pusantros. Šiam patekalui reikės šamo kaulo nuoviro, tiesiog kauliukus pervirt vandenį, nei prieskonį nieko nereikia. Čia yra šamo filė, marinuotas nuo vakaro, marinavome litras vandens ir kažkur 50 ml sojos padažo. Ryžiai divzira, ačiū plovas.lt žolelių pačiai pabaigai, paprikų saldžiųjų, du česnakėliai, svagūnų, poro, pora čili morkų aliejus, saujelės Gruzijos prieskonių, kalnų česnako, svanetijos raudonosios druskos, barbariso, uko sunelį prieskonių. Į gerai įkaitintą aliejų dedam šamo filę. Ant stiprios liepsnos apkepinėjam. Apkepė šamukas, galime išsitraukti. Išėmėm šamą, dabar pilame morkytės. Kai morkytės apkepė, pradėjom inkštėt, dedame svagūną. Šiek tiek kalnų česnako. Apkepėm morkytės, apkepėm svagūnėlį, dedame papriką. Suminkštėję papriką pilame poros, šiek tiek kadugio uogų. Daržovės jau išsitroškino, galima jas išsitraukti. Bet čia tikrai netradicinis plovas. Čia atvirkštinis, kadangi žuvis yra pakankamai minkšta mėsytė. Jeigu aš ją gaminčiau pagal tradicinį receptą kaip mėsą, iš jos nieko neliktų. O čia viskas dabar vyksta atvirkščiai. Dabar dedame devzira ryžius, plautą tiek kartų, kad net nebeskaičiavau. Ir dabar pilame paruoštą žuvies nuovirą. Vienam kilogramui ryžių apie 2,5 litro. Įdedam suhos unelį šaukštą ir svanetijos raudonosios druskos. Pusantro šaukšto. Kai ryžiai labai jau stipriai pradeda kunkuliuoti ir virt, turim prigesinti liepsną. įdedame vieną pjaustą čili. Dabar dedame daržovės. Ir dabar paliekam viską 5 minučių. Į pačią pabaigą įberiam smulkinto snako, porą šaukštų barbariso. Ir viską gerai permaišom. Dedame perkeptą šamą. Vėl gerai. Išmaišom Pagamino vyriškoje virtuviai Antanas Šamo plovą Šamovą. Paragaukim. Skanaus. Kepurę reikia nusimti. Antanai, įdomus tas tavo plovas. Pagrindas žuvis, ne mėsa. Nepatikėčiau, kad iš šamo galima daryti plovą. Daug kas bijo žuvies, nes žuvis byra. O čia yra padaryta būtent taip, kad jinai nesubirėtų, nes su mėsa, kai tu gamini, tu apkepinės mėsą viską verti ant jos Čia gaunasi atvirkščiai, tu pirmą apsikepini žuvį, ją išsitrauki, išsitraškini daržovės, jas išsitrauki, tada gamini ryžius ir tada vėl viską atbulinė tvarka, viską vėl atgal sudėdi. Tikrai neblogas patiekalas, kranto virtuvė ne tik žuvienės verda, bet ir šamų plovus. Taigi, prenumeruokite mūsų vyriškos virtuvės kanalą, ateikite į Facebook'o grupę Pasaulio patiekalai gaminame Kazanė grilyje ir į grupę Rūkyklos ir kepsninės. Visiems skanaus ir iki. Até! Até!